Di cefn gwlad ddim yn unig medych chi'n feddwl yw e. Gall fod yn hyn. Gall fod yn hyn. Gall fod yn hyn. Di cefn gwlad ddim yn unig ble dych chi'n meddwl yw e. Gall fod yma, ond gall fod yma hefyd. Ac yma. Ac yma. Mae'r awyr agored i bawb. Mae i fi. Mae i fi. Mae i Jacob. Dwi'n hoffi fod allan gyda natur ac gysylltu. Mae'n ddim, mae'n gyfleus, Mae'n bwysig iawn i ni ofalu amdano i barchu a'i adael mewn cyflwr gwych i'r bobl nesaf sydd am ei fwynhau. Er mwyn i ni gyd allu ei fwynhau, mae'n bwysig i ni ddilyn y cod. Arweiniad syml yw cod cefn gwlad i sicrhau y gallwn ni gyd fwynhau'r awyr agored yn ddiogel. Un o fy hoff bethau am fod yn yr awyr agored yw'r syniad o ryddid. Bore da, helo na. Ond dydyn ni ddim am i bawb fod yn rhydd, fe wnaeth o mewn picnic gartref. Mae twtio ar ein hôl yn ei gadw i edrych yn fai bawb. Ac mae hynny'n wir hefyd am y cŵn sy'n cerdded gyda ni. Cadwch nhw dan reolaeth bob amser ac o fewn golwg, a chofiwch, yn y bag ac yn y bin. Dilynwch yr arwyddion a chadwch at y llwydbrau sydd wedi'i marcio. Gyfalwch beidio rhwystro mynedfeidd a gatiau wrth barcio peidiwch â therafi yn ac achosi niwed. Byddwch yn ystyriol yn garedig a rhanwch y lle. Mwynhewch eich hun, cael hwyl a chreu atgof. Mae cefn gwlad i bawb, beth bynnag yw eich diddordeb, mwynhewch yr awyr agored. Rydych yn teimlo'n iachach, yn cael awyr iach ac yn dod i adnabod pobl hefyd. Allan â chi. Fy enw yw Rian, a dyma fy nghod i. Fy enw yw Callum, a dyma fy nghod i. Fy enw yw Ceris, a dyma fy nghod i. Dyma ein lleoedd ni, a dyma ein cod ni.